يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم سلامات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين يا نبي سلام عليكم ويردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المصابي ومقيل العثرات يا نبي سلام عليكم رفيع الدرجات كفروا عني ذنوبي واعفوا لي عن سيئاتي عالم سر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى ما يلوح النهار الكون قد ضاء لنا واستنار بمولد الهادي وطاب القرار لما بدل منار الهدى لله ما أبهى جذاك المنار يا نعمة قد عمنا بشرها في ليلة ضاءت كلوء النهار الأنوار بين الديار نادى منادي لما أتى يا طالب الفوز البدار البدار مذ جاء ترى الحق في عزة فزخرف الباطل ولا وصار من هيبة المولد كسرى غدا كثير قلب في ذهول وعار انشق للمولد إيوانه وعقله من دهشة الانبطاط ونوره أخمد نارا طغت للفرس صاروا ما لهم ضوء نار وخرت الأسنام من أجله كبارها ذلوا بقهر الصغار وكم له من معجزات نمت واشتهرت في الكون أي اشتهار صلى عليه الله رب العلا ما جن ليل وأضاء النهار صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى ما يلوح النهار الفوز في طيب المهاد جمال نور المصطفى وفى ووفى بالوفاء وعيشنا منه صفا باللطف من حسن الوداد من طيبة الطيب انتشر من طيب صاد البشر من نوره ضاء القمر أزكى البرايا خيرها الشفيع عسى نوار كل بقي صغيتنا يوم التنال جماله لما بدا أهدى إلى الخلق الهدى فذكره يجل الصدى ناداه يروي كل صار أرجو ظل بالقليل وما مضى ألا يعاد يا من تمادى واجترم طب واعترف وارجو الكرم بلغ بمن حل الحرم ونوره أما البلاد يا رب صل على النبي والآل والصحب اللبي مع كل بر أنجبي ما دمت رحمن العباد صلوا بنا باهتمام على شفيع الأنام حبيب محيي العظام عليه أزكى السلام الله صلى عليه ثم اصطفاه لديه وحين أوحى عالي أعلى مقامي بطيبة تطيب فقد سجل الحبيب صاح نشر وطيب يفوح مسك الختام يا من يروم النعيم في حبه كن مقيما ولو تكون سقيما لديه برق السقام قد طاب هذا الربيع وجاء فيه الشفيع له جمال بديع يفوق بدر التمام طابت بقاء البقيع من قربها للشفيع سكانها في ربيع من انس تاج الكرام المنير كنا به نستدير في دفع كل انتقام هذا الذي قد ترقى إلى السماوات حقا فخاصب الله صدقا في وحي خير الكلام هذا النبي الكريم له مقام عظيم بكم رؤوف رحيم أنتم به في اغتنام به يسيب الزمان وفي حماه اللمان وجاره لا يهان عزة واحترامي جميل الصفاصي غاية المكرمات له جزيل الهبات منها نعيم الدوام فيه تباهى الجمال ومنه تم الكمال وبان فينا الحلال به وحكم الحرام ولا انبيائي يا سيد الاسبياء يا هادي الاولياء يا زين كل امامي اني عبيد ذليل من عثرتي استقيل وما يخيب النزيل غير الزمان واد الخطاب الممجد اجعل لنا النار تخمد يوم الكروب العظام لمن أتى بالكتاب ومن هدى للصواب يدلي بشرب شرابي يحيا به كل ظالم صلى الله السلام على الذي لا رسل عليهم السلام ولا لأهل اهتمامي مصطفى يا مرتضى يا سندي يا سيدي يا شافعي خذ بيدي حزك صلاة وسلام سرمدي عليك من رب العباد الصمدي فسدتك ففاقتي والندم أرجو جزيل فضلكم والكرم مستشفعا نزيل هذا الحرم فلاحظوني بي دوام المدد قد الخلق بحسن الخلق وأنجد المسكين قبل الغرق وأطفئ بالبسط وهج الحرق وأبرد باللطف حل الكبد من فقتموه لا يزال نادما يا سعد من رضيتموه خادما وحلمكم والستر عم العالم نعماؤكم منها نعيم الأبدي أحبك لكن قليل الأدب ومن هوى نفسي توالت حجبي فربعوا روحي بكشف الكرب عناية من فضلكم معتمدي أقسمت في نسري بكم عليكم وسيلتي إحسانكم إليكم قالي ما أحظى به لا بالجموع سوى صريح الفقر والتودد طيبة الفوز بمهد الرشد وفي ضواحيها زوال الذي إن كنتم ترجون فضل الأحدي فشاهدوا أنواره في وحدي إن قطعوا وسيلة للمالك صلوا على رسوله المبارك الشافع المنقذ من مالكي وآله وصحبه ومن هدي صلى الإله على النبي وآله وكل عترة له وعياله وعرسه ومن على من واله وعلى صحابته الكرام السجدين मौला रहमत सत्कार आला है दीवाना आला جئت بالفلاح العطار ابو غيري ظل احباب والسادة كل خيار ضاءت لنا الافاق من طيب الاخلاق কল্পনা محتاجا إلى السروج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج فزمن قد كنت بغيته فسما في أرفع الدرج سامحا بالروح والمهج يا كريما جد راحته فكفيت البحر واللجج عند منجينا من الحرق من لهيب النار واللجج ذنبنا ما إلى يمنعنا من ضروب الدمع والعجج شافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه العالم العرجي ربي وارزقنا زين قبل قبض الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج